Dawa wajibun dan wajib punasfu imam yang ngangkat imam adil kang adil ibu tadi aku pada mukodam yang angsal lus. iklan sarak. Faklam kau ngerti ya humil akli ora kok klan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Nah, nak pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih. Lah nak ono sing soleh ya milih sing akol lu dororon apa akol lu dororon. Misalnya kau NTT kandidat kok kafir kabeh. ya milih sing akal ludororon bil muslimin apa akal ludororon bil muslimin tapi tetap wajib milih jadi misalnya ini ya neng NTT misalnya calon gubernur kok kafir kafir atau non muslim kafir iki ortodok orientasinya gede no gereja sing iki Kristen sekuler orang roh gereja pokoknya roy sama-sama bangsa Indonesia wong Islam wajib milih sing iki karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya paham ya berarti ini akal ludororon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mau ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya bodoh-bodoh fasek kita milih sing akol ludororon apa? Akol ludororon. Dan misalnya di Amerika, gue jadi warga Amerika, presiden sitoknya terkenal Islamofobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh wong ndekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak bahaya, ya karena ndak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wah anak fase kabeh piye? Berarti ngaji ini rong khatam. Fase kabeh milih sing akol li dororo napa akol la dororo napa akol la dororo. Ya itu kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misale ngene lah. Kowe iku dhewe anak wedok, ana supir fasek. Faseke itu tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu faseke iku merkosa. Ya padha-padha ora ana pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ra ana kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing akolah dororon. Ya jadi kalau sama-sama fasek milih yang madorotnya paling minimal. Mana kok ora barbar. mana wong ojo kuper Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau karena dalam kaidah fikih ya, jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhafuhuma dororon paling madorote paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus eh kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing akolah dororon. Kan kalau aksara naf'an kan gak mungkin wong podo-podo ngono kan. Milih apa? Akolah dororon. Ya misalnya kok ngene lho. Ditedir omam iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pijah. Ya milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. tapi aja sate maksudnya yo tangganan kan ini lebih enggak bahaya lebih enggak bahaya lah tak mangan aku gus ora doyan ora doyan piton yo mikir kan tapi kan awal kobra atau awal hijau lebih bahaya ya jadi pilihannya itu jadi balasil ya kalau masalah fasek itu pilihannya apa akol ladororon apa akol ladororon Fale samong kora ono ponasul imam rukunan itu termasuk rukun yuk takut dukang den yakini apa rukun uh, eh, nasbul imam fitin dalam agama. Kamu tidak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fitin, tidak mendesak mendesak Ahmad. Jadi kemana ini? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa nggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yuk takut fitin. Mulanya kata sebahmun gak fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rodok do fleksibel. Mergo masalah nasful imam dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah bi fale saruknan yo takot fiti. Nih, jadi kira usah ngotot teman-teman. Falatasi mongko jo melenceng siro an amri sange urusane adin al mubini kang jelas jadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karu gak karuan <laughs> biasa wae napa biasa wae nah illa bi kufrin kecuali salah imam nganti kafir fambidan mongko buah osiro ahdaw ing adal kafir Pawa mengerti Allah yakfina iku nyukupi sapa wah nak kita adahu ing kilarane imam utawa pemimpin wah dawuh hale sucine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Bikoiri hadha kelan sa'liani kekafiran layu bakhura oleh apa sarfuhu mecat imam Wale salan ora ana sapa imam yu uzalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang apa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati atau milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Lah itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di Yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin uru hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mereka la imamun khusum khairun min fitnatin tadum. Miling apa? La imamun khusum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwe api atau noleransi meskipun dia fasik. Nah, mau dap pemimpin koruptor misalnya nak buat pecat ini gaya prahara atau gawe tragedi nasional tapi nak buat barno paling banter mau korupsi misalnya seperti itu tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi tapi misalnya ini cerita kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk apa lebih ya terutama ke model-model timur tengah timur tengah kan gitu kan misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua timur tengah Saddam Hussein sudah yang contoh Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan kan melahirkan tragedi kayak Libya dulu. Orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan? Pak Gaddafi dikudeta terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu gak punya pemimpin mendingan korupsi lah bengak bengok lah sementing di pemimpin karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi ya tragedi. Mulalah santri yang ngono, zaman akhir mondok kudu kafet khusyuk ngene ngene. Iku masalahnya nak rabu rusin yang pondok, iku malah ngegeng tuh dinti. Oh coba dino Imam Safi umur zaman nih, paham lo? Oh? Jadi kampanye yo nak rabu mondok lu ngeri. Tapi nak semua mondok coba yang ideal kok Imam Safi, Imam Malik, bocah kok zaman akhir kok bayang ngono. wes keliru. Terus bapak lah bayang nongol itu jauh lebih keliru. Wong gue eleng turunannya sopong. Bapak edw ku. bapak lho mau coba susama era iso. Bareng anak era hafid ngamu. Yaudah ini dia latihan ngapa lo Quran. Mana kulon pengen wali murid tau setor kulo. Beneran nuntut anak enam temen <laughs> Enggak tahu setor yang mana itu. Wong patang tahun kok rapal. Lanjut kan sudah tahun rapal belas. <laughs> Aneh aneh. Nah, babi gua belo santri yakin belo. Oh, nganti mati tak belo nak babi. Kadang wali murid ya ora tahu diri yo. Ngkarwan dek ini orang iso moco kitab. Ya iya anak kula mau sakit moco kitab tau. Padahal mau dek bitung e tahun. Mau jenan moco pesolatan. Mudik ini moco pesolatan jibra era iso anak ikon moco muin apa. Geledek tanpa karokat. Mana aneh. Ini jenis ratau diri ya. Oh. Kulon nanti guyon tak kenang dengan guyon ini ya. Kulon nanti sak ruangan. Hanya beracara umum. Beracara umum sak ruangan. Sak ruangan sampai biasanya Pak Kures. ada Habib Hussein, ada Habib Ali. Habib Hussein mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis bar acara eh, guyon. paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden, ketika Gus Dur apa? presiden. Guyon tok Habib guyon. <laughs> Matur Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun, mah. sehingga cerita ada seorang Malaysia diomongi mbak bapak ya. Anak ini ketika masih SMA, nak belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi perdana menteri gak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swida. Eh, bapaknya umur Ternyata pas bapaknya umur swida Mahathir Muhammad jadi perdana menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi perdana menteri lagi kan kemarin kan perdana menteri tertua di dunia kan Mahathir makanya termasuk yang disimulasi Pak Maruf Amin jabat itu orang yang lebih tua anaknya gentiran bapak itu loh Pak belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM PMK Pak Mahathir <laughs> Bapak Ewa ya, semanis karena masih mungkin kan Bapak itu tidak tahu nulis watuk-watuk tiga nih Pak Kalau jadi orang tua belajar yang benar, biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dekne mangkel wis dokter, wis udah dokter enggak jadi perdana menteri. Akhirnya diamuk Bapak itu. Paham ya, Pak? Dang to, Pak. Kadang-kadang wali murid kudu dikandani kok ngono mau targete berlebihan. Kudu tobat e wong ora usah ngono wis pokoke. Ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Zaman akhir anaknya karpu ya mondok, ya lanyah, ya bener, ya soleh. Ya wis jenengan Pak Simondok kono napa <laughs> perlempian kono. Tapi sing ngomong Joko kowe, nek sing ngomong dosa sok ladep. Aku kiyaine sing ngomong nek macen berlebihan tercete. Aneh-aneh kowe napa? Aneh-aneh. Masalah pemimpin ya padha Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya salah ya sayang rakyat ra tau salah. Ki iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. paham aku pendi pemimpin soleh atau sualah peduli <laughs> lah ya oke enggak, wes syarat jadi bupati apa syarat jadi nah jadi nah bupati ya pokoknya asal umumnya uang oleh rasa berlebihan melainkan nah kita di sana orang oleh dipecat asal salah orang anti kafir maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa kalau dipecat malah terjadi peraha ya terutama kak cerita di Libya itu. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan sabdan kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu enggak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata pak kayak Saddam yang Syria kan orang kecewa dengan Basar Asad mau digolengkan. Basar Asad enggak mau. Makanya kan Syria sampai sekarang enggak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan Ya sudah seperti itulah, gak usah dijelaskan panjang lebar. Walhasil, mau kulo ini rangno kenapa kita ahli sunnah seperti ini ilah bi kufrin fam bidanna ahdahu fawwaw yakfina adahu wahdahu biwiri hada la yubahu sorfuhu walaysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan. Atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi keos, maka kita harus menoleransi. Mulane wa hadza ma'ali ahli sunnah wal jamaah kama alil qaida yuktafaru fid dawam ma'la la yuktafaru fil ibtida. Nah ini dalil bahmu al imamul khusum khairun min fitnatin tadum imam sing lacut utawa pemimpin sing yacut sing fasik luwe apik timbang fitnah berkepan jangan elenge napa al imamul khusum khairun min fitnatin tadum bahwa imam fasik is fasik-fasik sidik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak diguling no jadi praha. praha. Jadi contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng diguling sing fasek malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita jadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul husum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya kita bojo cerewet ngene-ngene sabari wae. luweh loro status duda wis tak ngandel kowe pegatan terus meneh wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo iki dhisik ndek bojo ayu cerewete dipegat sampeyan aku nang dikonokno kan terus ribet kan akhirnya wong terus trauma mek raimu trauma kok pemene pegatan pipindo ping telu wong kan ya padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang ya ape ngawin kan yo mikir kabeh wong lanang ra ya tapi nek kowe sabar kan paling banter mau diujar-ujari tok Tapi metu-metu kan gagah, di bojo dua, anak piro lima. Padahal sering tukaran, anak dia anak itulah istimewanya kami. <laughs> anak keren kan? Tukaran terus tapi anak ewa ke. Wan jos apa? Jos. Uh, termasuk keajaiban dunia kan malah keren. No? Faham ya? Jadi wong yang mikir sing luwe ekstrim. Ya podo, kue nanti aduk Joko tua, asal untuk bojo asal itu. Ya aduk untuk bojo asal itu. Timbang golek ideal, akhirnya rawan untuk sing ideal orang gelembek kue kan akhirnya ribet aku boleh bujo sing nasab gue sing pinter sing hafido sing kona a sing ayu yo rawan ono mau mono orang gelembek kue kan lah akhirnya biaya tok rabi asal wedo kan terus gagah payu payu ngawur ya cuman ala yo resepsi mari wong dosa mau Iya kan? Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyak, agar wong ah mari dosa cara ngene mari dosa. Mari wong komen ya, Pak. Komen. Tadi seribet. Biasa wae, Pak, ya rapi, rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa udang-udang konco ya mati, ya mati. Sing wae. Kaya mlebu neraka ya mlebu, sing kok wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali konco, sakit widadari malah rabu to konco. Nah, yang di bojone ning elek cerewet ning swarga diwidadari akeh malah lali apa kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi <laughs> sine wong gampang lali mon sampe ngantul kulum. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah wis.